So, 6 lang para... Ah, hello, ano. hello, diyan ka ba? Yeah, yeah, yeah. Narinig mo ba ako? Hello, hello, hello. Paki... Ano yan, ano yan? Paki-check yung diamonds mo nga. Bakit? paka check paka check paka check Ah! Ba't tinamapan mo ako? Bugok ka! Para makabili ka ng ano, crimson, crimson. <laughs> Gago, sayang! Mhm. okay lang, okay lang. Go on, go on feeling ko, hindi ko i-spin. Ayaw <laughs> na spin eh. Ah, thank you, thank you. Teka lang, sige ka lang sa may bilid. Doon mo sa firearms. Gago. Teka lang, wire arms. Tapos, nalakas ako mag ano, mag SMG. <laughs> sa, Hindi ko alam. Sa store. Isa ka ng ganap na bolbol. Firearms. Then, sa baba. Nakita ka na, nakita ka na. Bibiling ko na lang. Bilhin mo dahil. Okay. Tama ba to? Crimson Ghost? Tama. Mm, thank you, Pelus. Love you. Langit! <laughs> Tag ilan laki na suhol mo ah. Langit. <laughs> Una eh, guys, hindi ko makikik si Pulubi. Malaki susumpat sa akin. <laughs> yeah! Ganda! yeah, tag ina mo. Fuck you. Gago, ganda. So, ah, feeling ko lalakas na ako mag ano. Uh, PP19 ito mamaya. Tingnan mo. Ay, okay lang ba i-spin ko to? Dito sa bagong damit, yung iba kong diamond. Okay na yun. Mamaya na lang siguro. Magpapakasa muna ako. Ginipin mo muna ngayon para mawabot. Dali. Ay, <laughs> wow, bathroom ako. Magkurat, hindi ko nakuha eh. okay lang yun. Hindi, baka may kukunin ka pa niya yan mga VIP mo. Ah, oo nga. Sige, sige. Kunin ko muna. Meron na akong deadly venom, mga lods. Meron akong deadly venom. Ito lang, ito lang talaga wala ako, yung, ang tawag dito. Ayoko lang mag-speed kasi okay na naman yung mga kailangan ko. Yung ano lang naman gusto ko, yung PP19 lang. Ay! Yung lollipop gusto mo yun. Hindi, lilevel up naman na yan. Pagka, ano. Ayan o, ilang level na lang ba? Oo, malapit na. Nangit. Mm-hmm. Sige, papakasam na ako. Nangyari ako.